atunci când descoperi că joaca cu puțulica e ceva mai interesant decât să te joci cu un gel de lună.